Arkadaşlar, hacker nasıl olunur? Bugün size onu göstereceğim. Bu videoda şaka amaçlı arkadaşlar haberiniz olsun. Ben şaka amaçlı çekiyorum. Şimdi bunu da yazdık. Bunu da yazdık. Bunu da yazdık. Şimdi reset diyelim. Eksik is bilmem ne dedi. Tamamdır. Şimdi A'dan Z'ye nasıl hacker olunur? A'dan Z'ye hacker olmak için kodlamanız olması gerekli. Mesela Udemy course atıyorum. Udemy hacker nasıl olunur? Benim de hackerlığım yok mesela. Ben nasıl yapacağım abi? Kursları öğreneceğim. Çok çalışacağım. Mühendis olacağım. İnşallah olabilirim. Siz de abone olup bana like atıp destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.